Beno, erakutsuko dizuet nola egin eh, lamina hau, oso simplea da, e, oinarrizko prozedurak eta trazadurak egiten ikasten egea. E, eh, kasu honetan, eskoera eta kartagoia erabiliz, marraztu behar ditugu, 6 mm, e, barkatu 6 cm aldea duten zei Eta e, marraztu zenak, hemen ikusten dienak, marraztu behar ditugu, e, ba, distantzia mantendu. Eta distantzia hori zein milimetrokoa da. Bera, kasu honetan hartuko dut e, adibide hau, hemen e, eh, behan, eskuinaldean dagona, e, eta besteetan ba, erretikatzen da prozedura, bale? baina hemen ikatzen egia nola trazatu e, eta nola bereiztu iztu lan egiteko lerroak eta emaitzarako lerroak eta eskuaira, kataboia eta konpasa. Gogoratu, e, ez da ez, ez dela ez zera ezabatzen. Eh, lerro guztiak hor daude, lan egitekoak eta emaitzarako, eta mantendu da herria. da ezabatzen lerroak, eh, lan egiteko lerroak emaitza markatzen dugunean. Bera, hau egiteko, leheno e, altuko dut eskuaira eta kartaboya, inguruko karratua, 6 cmkoa edo irurogoi milenetokoa egiteko. Beraz, kasuan da nik bakarri badaukat eh, eh, nere, nere pantailan, baina lan egiteko lerroekin eh, karratu egin goet. Gogoratu lan egiteko lerroak dia mina eh, gogorrarekin eginda eta berdin zait lerro hauetan pasatzen baldin manaiz eh, eh, eh, puntu puntu batetik baina urrunago lan egiteko lerroa dira eta askotan askoz e, askoz da pasatzen baldin badea eh, puntuak ondo zehazteko. Beraz, ja egin dut e, eh, azierako e, mar lerro horizontala karatu horretan eta orain egingo ditut e, elkartzutat erabiliko dut konpasa neurriak eh, eramateko, beraz, puntu hau zentratzat hartzen dut, eta, bueno, gure kasuan leheno konpasarekin, e, erregela milimetratuarekin e, eh, hartuko dugun neurria, irekiko dugu konpasa e, neurri hartzeko. Beraz, hor geratuko da neurri hartuta, eta montu hontan ja eramaten dut Karratura da alde batetik eta bestera. Bi aldeak e, eh, irurogei milimetroko agia. Eta eh, orko puntuetatik eraman ditut elkartzutak eta paraleloak karratua osatzeko. Hau da bat, orain, bestea. Horaxe, bale? Karratua egina dago, e, lan egiteko lerro, lerroekin berdin zai pasatzen baldin manen. Obeto pasatzen baldin ez. naiz momentu honetan. Gero emaitzarekin ezin geha pasa, baina, baina orain bai. E, zein hasierako marra egingo dut. Marra hau, e, horizontalarekin berrogeita bost e, gradukoa da. Ados, beraz, horizontala baldin bada, eskuera eta katabaiarekin trazatuko ditut berrogeita bost eh, graduko angelua. Ezagatik, ezagatik dakidan e, berrogeita bost gradukoa dela, badoalako izkin hondetatik, izkin horretara, hori karratu batean e, berro eta bost graduko angelua da. Beraz, plazatzen dut, nire kasuan bakarrik badaukat eskua ira, zuen kasuan eskuaira eta kata da bili, dut, lehenengo lerro hori. Ah, hori da lehenengoa. Beraz, eh, kasu hontan, eh, bueno, emaitza izan daiteke, ja, baina bueno, utziko dut momentu sola, eta neur e, lerro honekiko paraleloak trazatu behar ditut. 6 milimetora gogoratu distantzia baldin badakit, paraleloak trazatzeko distantzia baldin badakit, beti distantzia hori elkartzutan neurtu behar dut. Beraz, horregatik hartu behar dut eskuaira, zuen kasuan hartu behar dituzu eskuaira eta katagoia, norabidea hartu, hasierako norabidea, eta elkarzuta trazatu. Hola. Ba, elkarzuta hontan neurtuko ditut distantzian. Marraztuko dut elkarzuta, berdin zait nondik, nahi dudan tokitik, kasu hontan egingo dut emendik, lan egiteko lehenu bat da, eta konpasa erabiliko dut beti distantzia berbera eramateko hau zentrotzat hartuko dut eta 6 milimetroko justo eramaten dut vale. Bai. 6 eh, milimetroko distantzia neurtuko dut elkartzutan ondo markatuko dut arku txiki batekin. Beraz, e, berriro, egin behar hola. Beste aldera, ere bai. Ados? Badakit, hemendik eta hemendik pasako dira paraleloa. Zer egiten dut? Baina, ematen dut berriro, distantzia, baina, azken puntua markatutako azken puntuan orain zentro hartuko du. Berriro hemen. Kasontan oso txikia da, beraz, e, neurtu behar dugu oso ondo, edo kontrolatu behar dugu oso ondo, nun kokatzen dugun erratz. Ez aukera bat izan daiteke, ja, bi edo hiru egina baldin baitu zuek, ba, haunditzen duzuek pixka bat e, eh, kompaz, kompazan hartutako erradioa, eta agian zehatzago beratuko da. Hadoz? Azken finean erradio txikiak trazatzea batzutan zaila da. Eta, bueno, e, eh, zeltazunak e, eh, ager, agertuko dia trazatzeko momentua. Hadoz? Baina, bueno poliki poliki, pazientzia hundiarekin. Markatzen ditugu e, erra, e, distantzia horiek, puntu horiek. Vale. Berdina bestaldera, bestaldera. behar ditugu eh, puntu guztiak, hortik pasako dia paralelak, eta goratu erradio horiek, arku horiek ni orain trazatzen naizenak agertu behar dira, ikusi behar dira. Lan egiteko lerroan dira, eta agertu behar dira. Argi eta gara. Bale, ba, hor baditugu ja markatua e, paraleloak pasa behar dien puntuak. Beraz, orain bai, berriro hartuko dut eskuaira eta kartaboia, hasierako norabidea hartuko dut, eta hasiko naiz markatzen paralelo guztia. Hale, kasu honetan ja, egingo dut emaitza bezala, beraz aldatzen dut, e, arkatza, hartzen dut mina, biguña, eta markatzen ditut paralelo guztiak. Horein bai, gelditu zuzenkiak gelditu behar dien tokietan. hemen ja ez pasatzen. Pasatzen baldin bagea pista bat, ba, hola, gertatu den bezala, eta sorretan ezabatuko ditut mutu biek, baina azte momentuan, bale? Gero papera ez ipintzeko. Berdina hemen behan. Haure, markatu beharko nuke. Zerriatuko naiz. Pasatzen. Pasatzen bora Gogoratu hemen bakarrik eskuaira dudala. Zuen kasuan eskuaira eta kartagoia erabili behar dituzue paraleloak osatzeko. Pazientzia hundiarekin. Ikasten ari elementu hauet erabiltzen. Bai, hau da geratzen den bakarra da pizka bat ezabatzea e, mutu gau. Hola, baina zaitzen baldin dauzue egin azte momentua. bale, ez Beno, hau da egin da duzuena, bale, edo zein galdera, e, galdetu lazai, ezkerrik asko.